这回要做这个，看左直右直，大腿内侧，然后落地直摆，直摆，直摆低扫，看到了吗？就很简单的逻辑，啊，就其实你看组合一到五，它们之间都有关系，有关联，理解吧？但是很简单的组合，我们就可以通过打击点不同，对吧？节奏不同来互相来借它的力过来直摆啊，摆低扫去做变换，对吧？我们待会儿可以再变更复杂的，先做这个。 组合的变化版，你看左膝，右直左摆右膝，很简单逻辑变化摆拳，你可以把它变成个一，一等于两个东西加在一起，它等于身体摆拳和摆拳打头。比如右直左摆，你看，我可以变成什么呀？可以变成右身体摆摆拳头，来再来，棒棒，看到了吗？它是可以连在一起的，理解意思吧？左直右直左膝啊，刚才组合一样的变化，来，放放膝，我落地直身体摆，大摆拳头。 哦，可以吧？你看，实际你道的根源是什么？根源就这个直直地扫，直摆地扫，它的根源他妈就是这一套组合。